Thank you, nimetoka ofisini straight up here. Because unapambana bwana. Sana, unabidi lazima ufanye show ndio uje hivi. Sawa. Wewe ni miongoni mwa wanawake pambanaji ambao wanaonga kauli kauli ya mama kwamba kazi iendelee tu. Mm, kabisa. Hey, kazi zinaendelea bwana. mm. Sawa. Nice. Vizuri. Unayafahamu mahusiano, umekuwa kansela kwa muda mrefu kwa shughuli katika mahusiano mwanamke ambaye anaachwa na mwanaume kisha kisha kutu anaonekana kwa mwanaume mwingine, pengine akienjoy maisha, unamdefine vipi kama mtaalamu wa mahusiano kwa muda mrefu, karibia miaka kumi? living her life. <laughs> yeah, tuna maisha ambayo tunaishi kama Afrika. Leo diva achane labda na atombei, achane na mumewe, kisha tumwone kwa mtu fulani labda anaburudika. Tunamdefine vipi huyo mtu kwa, kwa Kitanzania? mi sio mtu wa mila na desturi, so naona tu I'm gonna live my life. Tukishindwana nitapata mwingine kesho yake fresh. Okay. Yeah. Juzi uli, uli, uli jana I think kama sio jana ni juzi uli, uli post cheti chako cha ulicheki HIV. Uh, nafikiri kuna mtu alikuwa akakuattack kwamba akapime HIV and then ukamwonyesha tena umepima katika hospitali kubwa bwana, hospitali ambayo inazungumziwa Dar es Salaam. Kulikuwa kuna haja ya kumprovia na kuonyesha Tanzania kwamba uko salama Of kwanza niko salama, Tanki taka hapa kupima na pima. lakini kingine huwezi ukazusha uka story like that. And the, the sad part is nasikia alitumia hata radio yao kuongelea kitu kama hiyo. Mimi kule nilisha ama um, you want peace, you know, ndio maana huwa siwaongelei. If mimi nikitaka niongee nitaweza kuongea vile vile, lakini sasa yule mimi namuona is so stupid. Huwezi ukasema yeye mtu kaathirika, umempima wewe unajifanya mwana. Mimi nimepima, nimeonyesha cheti changu, mimi nimesema yeye ana nini aonyeshe na yeye hana hicho nilichosema, hana simshakijua, hana na uhakika asilimia mia. Alafu mimi yule sita kumwongelea kumpea time, kwa sababu hasa kumtag na shangaa kakurupuka huko mtu mzima ovyo, simpendi. Seriously, I don't like him. Kama ndio yako ilimuumiza ili kuona Diva ameolewa eh? Nilivyoolewa kaumia, ameona nimepost single lady, anajifanya nampenda sana, mume wangu anaone huruma, anamtaka au Sawa. Anamtaka eh, atakuwa. Maana ndo anapendaga vivulana vyeupe. Yule anamtaka. Maana ulienda mbali kidogo kwamba ulimchana kweli. Anamtaka. Sema mimi mume wangu na wanaume tofauti. He's not doing men. Mhm. Watu walishangaa, hatujamzoea Diva kuongea. Kuna time kama uliposti vitu kama na Juma Lokole kwamba hongera, umepitia magumu nini, yuko single hivi sasa, jimbo liko wazi. Juma, kuna watu kasema kama jimbo lipo wazi bwana, niki alipost, lakini by the way Juma aliposti nimepitia magumu, sijapitia magumu like that. Sema ndoa ina, ina ups and downs, yani hamna ndoa iliyokamilika ile direct. Kuna vitu ambavyo sio tu peke yangu mimi, labda mwenzangu pia namfanya nipitie na yeye ananifanya nipitie. Kama isingekuwa vile, leo nisingekuwa kwamba hatu complain kwamba huyo anaingilia my brand, ataki nitoke nini, lakini umeona sasa hivi baada ya kuona anaweza kusimama for my brand, mwenye kaniruhusu, kaniambia narudi saa ngapi, niambia saa nane. Haya, take care. Ma, wivu umepitiliza sana na wivu, yani Mungu wangu sijawahi kuona. Lakini uh, wanasema wivu ni kiashiria mojawapo cha mapenzi. Kuna mtu ambaye anamwonea wivu mtu ambaye hampendi lakini pia mi ni brand, ni mfanyakazi wa public kama hivyo Wasafi, kuna vitu I have to do Nikirudi nyumbani fresh you're my husband but once niko kwenye kwenye zone yangu maarufu, I want him to leave me alone on that. Tena as a matter of fact, I want him to support me on that, na asinionewe hivyo, kwa sababu mimi sio mwanamke wa wanaume wanaume. Mimi, mimi itakuwa ngumu kidogo kuniona leo nimeachika, kesho niko kwa mwanaume mwingine, kwa sababu I take my time kuwa na mtu you know, yeah. Sema watu wengine walikuwa wanataki kwamba inawezekana Diva bwana akawa na, na, ana shida kwa sababu wanaamini katika vile unavyoviposti au maisha yako ya mitandao, pengine ndio unaishi hayo hayo na mume wako ndani. Walisema kwamba Diva atakuwa piki na nini anagubu na nini na, na, na, na vile uh, shabila zake akaongea kuhusu mahusiano. Unajua bwana, mwanamke ili ufanye nini na nini, inaonekana na matatizo. Mimi au yeye ambaye alikuwa ataki na watu wanawake waliopita yani, ingeonekana kila mtu ana matatizo. Mimi sijai kuolewa, this is my first marriage right na niko nyumbani, I'm doing everything as a wife natakiwa kufanya. Kwa hiyo kwenye kusema kwa attack, mimi nilivyoona comments ilikuwa very positive about me, lakini negative about the guy, kwa sababu tayari ndoa nyingine zilivunjika lakini yeye mwenyewe he, he really understands that He is cool right now. New end yaani tuko cool. Hata hapa ningempigia simu tuko cool. Yeah. So, kwa talaka yote mbeshe kutoka katika ups and down. Yeah, Yeah, yeah, hata ile siku na nika single lady hakukuwa na talaka mm. lakini kulikuwa na misunderstanding ambayo was like, you know what, okay man I'm out that's why I posted okay, alafu mimi maisha yangu ya mtandao yako just like the way they are mm. niko very open I, just want to live my life you know so kianza kuni interact I know what I'm doing mm. yani wewe siku nzima niko na wewe hata kwenye mtandao nisiishi ah. Sawa, pengine kuna watu walisema um, maybe wewe ni mshauri wa mahusiano mm umeolewa ndoa yako ya kwanza na tumeona sio Diamond tu, watu maarufu wengi walikuja, ulipengezwa, Ndio sema ni miongoni mwa watu ambao walipongezwa na East Africa kwa ujumla nzima, kila mtu Diva anaolewa bwana, nani kamuoa waga kamsesh Diva katika mahusiano. Pengine ule ukubwa kibeba harusi yako ukipitia changamoto hautuogopa kwamba ni, ni, ni, move, ni move on na watu wataongea kitu gani? Ndoa zote zina changamoto zote, hakuna ndoa ambayo ina changamoto, tutadanganyana aisee, kwa sababu ni maisha tunaishi everyday. Kwa leo mna furaha, kesho kuna karaha. Yani ndio maana kwenye, kuwa, kwenye kuapa ile taking of vow wanasema wakati unaapa kwamba ndio nakubali kuolewa, kuna for better for worse, maana yake ni yale madhaifu pia yataingia, unakabiliana nayo vipi? That's how it works. Lakini ndoa zote zina matatizo eh, unaweza ukachunguza hata rais wa nchi ukakuta ndoa yake na matatizo lakini what, what keeps these people together is love na maana nasema love always wins. Kwa nini unafikiri uh, sometimes tunapojaribu kuwashauri watu kupitia maisha yao binafsi unawagusa kwenye mshono and then wana panic, wana kuattack kuna haja ya kuendelea kuwafundisha watu, yani kuwarekebisha, kwa sababu wanakuwa chaki kweli kweli. Unaweza ukapost post moja yenye maneno tu labda hamsini, um, lakini mtu anatuma essence ya story mpaka anasema aliona diva kaingati katika mtumba vibwengo hapa. Wala mimi sasa ndo na enjoy wanapoattack vile, unaona eh jiwe limewapata. Na kipindi nilikuwa najaribu kumweka sawa na mimi nikajala katika mahusiano aliyopitia, lakini ilikuwa nashikilia negative. Nimefurahi sana kaachana ule nafurahi sana sana. Nilikuwa ngania kwamba uh, huyu jamaa ana matatizo, hamtafika mbali. Just ulisema watu wakasema pengine mdomo wa diva bwana ulinena eh, unatabiri ya kwamba utapitia magumu, jamaa ana fake so real guy na nini. No, I think pia he's young, maana mimi naongeaga pande zote. I don't like him. Kuna vitu mimi mwenyewe kanifanyia, but he's young, ni umri wake mdogo, kuna kipindi atabadilika. Bakajala na yule, it was never the right couple. Alimonyesha utupu, si mtoto, you know the story ilivyokuwa, and then you went back. me. I, I even asked her, are you happy? She told me like, yeah, and if you're happy, I'm happy for you. Na alivyoachana naye, I was like, you know what babe, if you're happy right now, I'm happy for you. I support Kajala, I love Kajala, but the guy, me, I don't like him at all. And it's that one now na unavyoona kwa ulivyoungana wakati ule katika mahusiano na wakati huu katika mahusiano, naamini kwa uzoefu uliokuwa nao kufanya interview kwa muda mrefu sana, unajua kumsoma mtu kisaikolojia kwamba alikuwa na pretend, sasa hivi ndio ana furaha sana. I think wanapendana wote wawili. Yes. Kiwazi tu, I think wanapendana wote, ni mambo tu ya kidunia lakini pia saa nyingine mapenzi hayatoshi, love is not enough, so kila mtu aende njia yake ambayo atafurahia zaidi. Yani that is what I see. Unaamini una, una una uh, pesa haina ushawishi wote, pengine zile ranges kuwa na ushawishi kumrudisha Kajala? And of course usha interview ukasema kwamba unapenda pesa This is everything, so pengine pesa za Harmonize ilimshawishi Kajala kurudiana katika ile mahusiano zile range, and of course kaondoka na range moja nasikia. I just heard the range yake mwenyewe kainunua kwa hela yake. So range ilitoka kwa Harmonize? No, I just heard ni hela yake ile. Kwa zile kazi acha. Yeah. Na, na kama akipata mtu mwingine akimpa vingine, weka jala, enjoy your life. Unajua maisha is all about being happy. That's what I believe. So I'm um, happy for her as long as she's happy, tunamuona she's beautiful and I enjoy life. I enjoy. Na huyo mwingine unayemtaja tumeona yuko na mtu mwingine ambaye ameachika basi waenjoy yeah. So, ne, ne, ne, ne, yule binti watu wanadai kama anajaribu kujizalilisha katika mitandao ya kijamii kwa sababu Elbogati bwana hajaongea chochote, anasema mi naheshimu mwanamke yote, hata kama aliyekuwa kimada wangu huko nyuma na muheshimu, lakini binti inaonekana kama anatafuta umaarufu hivi. Hakuna asipenda umaarufu, naweza nikamtetea kwenye hiyo engo. Hakuna mtu asipenda umaarufu wala kuutaka. So kama utamsaidia kwenye mambo yake mengine, aendelee kutafuta. Unajua, mimi sina tatizo na Rushaina, naona unakwepa jina. Sina tatizo na Rushaina. I talked to her. I even asked her for interview, akasema kwa sasa hivi siko tayari kufanya interview. Hatujui what really happened. Unajua hii ni ndoa eh, ya ndoa tofauti kidogo na mahusiano, na bado kisheria yule ni mume wake kisheria. Kuna talaka eh? Talaka moja hesabiki inaitwa talaka rejea. Maana yake ni kwamba unaenda kujifunza utarudi, lakini yeye kaonyesha different. Hajasema kama ana mahusiano na watu ambao unaona nao, lakini rumor has it kwamba wana mahusiano. Mwenyewe kuna sehemu nimewaona juzi usiku, Rehema na Rushaynah wana mahusiano. Sijasema wana mahusiano kwa sababu wenyewe hawajasema, lakini kuna sehemu mimi nimeona mm. mm. na hii kidogo tunataka tuiweke sawa kwa mwanamke mm. ambaye ameolewa mm. sababu zinazomsababisha pia kuweza kuachika mm. kwa haraka, kwa sababu tunaona mm. ndoa yao ni changa kabisa, hata mwaka mmoja. Kwako wewe ukiwa kama mwalimu wa mahusiano, kwa kwanza? Mimi sio mwalimu wa mahusiano, mimi I'm just a diva doing a relationship show, so I'm a love expert to that, lakini kuna sababu ya yeye kufanya anapofanya, siwezi kuanza kuelezea vitu vingi. Yeye ni mtu mzima, anajua anachokifanya kwa sitaki kuingilia sana kwenye engo hizo. Mimi nampenda Haji Manara, I'm here for him, he's my brother. Lakini sielewi hasa ndani ya ndoa yao kulikuwa na nini kilichopelekea kufanya anachokifanya. Ila nikipata nafasi kufanya na interview, ataongea tu. Atasema the reason ya kwa sababu mtu huwezi kufanya vile, kuna sababu unajua eh. Tusimhukumu like that. No one knows the other story. Unajua ajaongea na kisheria na professionalism. We need to balance the story. Watu wanamwataka tu amemngoa na amekaa chini kumuuliza what happened, why are you doing this, bado umepewa talaka moja, why unafanya hiki na hiki na hiki. Yani kama una hasira, hasira imeletwa na nini? Kwa mimi I really want interview with her, na nikikaa naye I promise you ataongea. Lakini Diva imekuwa mapema sana yeye kuingia kwenye mahusiano mapya hajasema kama yuko kwenye mahusiano sasa. That's the thing, hizi ni rumors tu, story story. Mwenyewe nimewaona juzi usiku wawili sehemu hawakuwa wamekumbatiana anything, lakini hawaja confirm kwamba we are in a relationship. Hizi tu ni stories za umbea, mpaka yeye mwenyewe confirm au yule mwingine naye confirm. For now hizi ni rumors tu. Yes. Labda tumalizie na hile, sababu unaona shughuli kama inakaribia kufikafika level fulani hivi. Kuna kipindi ulimsaidia msanii mmoja, sijui kama naweza kumtaja jina, ambaye ni Nikili, usije ukastuka kidogo, wasanii wako wengi ambao mwasapoti. Watu wawili Mm. Yeah, and of course hata ukachukua Alikiba ulimtafutia kili collaboration na na Yeah. This time wametoka kule walipokuwa, natamani kufahamu still unawasapoti wadogo zako, mnawasiliana kwa namna yoyote ile, maana ulionyesha uh, namna kwa sapoti na ilisemekana wewe uliwatoa kwa Ali ukawapeleka kwa Hamu. Hizo mambo za kutoka kwa Ali tuliongelea, lakini kwa sasa wao wenyewe wanafanya kazi kama wao, na hata walipokuwa kule waliishi maisha magumu kidogo sana, tena sio kidogo, lakini kwa sababu sio waongeaji, hawako public to say it. Mpaka wametaka kutoka kwenye lebo, kulikuwa na mambo ambayo at some point as artists na mikataba aliosaini ilikuwa favor kwa upande wao. So if they want my help, I'm here to help. Nitawasaidia ya skill, naongea naye still. Tumalize na hili hapa um, uh, mdogo wako na Imani Nandi ana lebo, kesho tunaenda kumsikia msanii wake anasema wasanii wa kike, neno moja la kumtia nguvu na la kumkaribisha msanii mpya na imani. Uh, David Davida hivi kike, homa ya jiji bwana, usipopata wewe basi jirani yako ataipata tu, asitaki asitaki asitaki. Nandy she is a good artist, ni artist ambaye anajitegemea you know, yeye kusupport wanawake into that, mimi mimi mimi nimefurahi